Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la compagnie Air Action. Mon nom est Karine De Falqui, hôtesse de l'air, en stage. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le meilleur siège pour s'asseoir Tout le monde rêve de voyager en, en première classe. Le vrombissement des moteurs est minime, les turbulences moins ressenties, on rentre et on sort les premiers. Et sur certaines compagnies comme Emirates, on a des suites privées avec un lit un mini-bar et même une douche. C'est la classe Enfin, la classe où tout le monde meurt à 100% en cas de crash. Il faut bien de justice. Vous l'aurez compris, l'avion est l'un des endroits où être pauvre a son petit avantage. Par exemple, quand on est assis à côté du flanc arrière des ailes, on a 65% de chances de survivre à un crash. Ceux qui sont assis au-dessus des ailes c'est 56%. Et à l'arrière de l'appareil, le chiffre augmente à 78%. Alors, à l'arrière, on meurt moins, mais le bruit du moteur est infernal, les cuisines sont juste à côté, tout comme les toilettes. Remarquez, <laughs> si vous faites des bêtises dans les toilettes, on ne vous entendra pas. Pour ceux qui aiment voir le paysage, notez que les sièges à côté du hublot sont plus froids, car il fait en général moins 65 degrés à l'extérieur. Pour ne pas attraper froid, n'hésitez pas à demander une couverture à l'hôtesse. Grâce à la couverture, vous récupérez sûrement d'autres microbes, mais vous ne serez pas enrhumé. Pour les associables, ceux qui n'aiment personne, sachez que dans les rangées à trois sièges, les sièges du milieu sont les derniers à être réservés. Si vous voyagez à deux, réservez les sièges côté fenêtre et côté couloir vous aurez de bonnes chances de voir le siège du milieu rester vide si le vol n'est pas complet. Enfin, si vous avez de grandes jambes ou que vous voulez plus d'espace, N'imaginez pas que les sièges près des issues de secours ou derrière les panneaux en plastique délimitant les classes sont votre Graal. Il faut Évitez ces fauteuils qui sont l'endroit préféré des parents qui ont des mots mal élevés, qui couinent et crient plus fort que les moteurs. Euh, ne comptez pas non plus sur vos boules caisses, euh, ni sur des somnifères. Hein. Sauf si vous leur en donnez <laughs> Alors, pour jeter un œil sur votre place, deux sites internet www.sitexpert.com et www.siteguru.com. Nous sommes bientôt arrivés, j'espère que vous avez effectué un agréable vol à bord de notre compagnie. Pour nous témoigner votre fidélité, likez, cliquez et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt sur Erection